क्या आपके मोबाइल और पीसी में डिस्कॉर्ड है नहीं कोई बात नहीं क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं था मैं डिस्कॉर्ड लास्ट सिक्स मंथ से यूज कर रहा हूँ और जिन लोगों को नहीं पता कि डिस्कॉर्ड क्या है तो फिर उनके लिए Discord is a proprietary freeware instant messaging and VoIP application and digital distribution platform designed for creating communities ranging from gamers to education and businesses. सरल भाषा में बोले तो डिस्कॉर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर सकते हो और खुद का एक सर्वर बना सकते हो या फिर दूसरों का ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप दूसरे सर्वर मेंबर्स के साथ बातचीत कर सकते हो ऐसे ही मैं भी एक सर्वर में था कॉल्ड पफ टॉक्स जो सर्वर है एक यूट्यूब चैनल का called puff talks who is having freaking thousand subs एक दिन मैं ऐसे ही डिस्कॉर्ड ब्राउज कर रहा था और मुझे दिखा एक event notice A Puff Army server logo making competition. Information. Here we are hosting a server logo making competition. The winner's logo will be used as the server logo. The winner will get $1.34. The winner will be decided by the moderators. Rules. The art should be yours, no stealing from the internet. The logo should be digital. Others. Post your artwork here. In hashtag events. Copied logos will be disqualified. मैं ये चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि मुझे जीतने की कोई भी आशा नहीं थी मैं सब कुछ सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा था चलो बनाना शुरू करते हैं One hour later. तो एक घंटे तक मेहनत करने के बाद मैंने आखिरकार लोगो बना ही लिया तो फिर ड्रम रोल्स प्लीज बहुत बढ़िया है ना एकदम नहीं मुझे माफ़ करना इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं बस थोड़ा सा बिजी था जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो आधे में ही काम करना छोड़ दिया लेकिन चिंता मत करो अगला वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट ही है विच विल कम सून